bismillahirrahmanirrahim fa ing qila mongko lamun den ngendikaake fa nahnu mongko utawi ingsun iku najidu nemu sapa ingsun libina ing pira-pira wong kang numprih numprih pangpo jiwa niki sing dikarepaken lil maasyi yadiduna mongko padha nemu kabeh al arzako ing pira-pira rezeki wal amwala lan ing pira-pira bondo watarikina lan ing pira-pira wong kang ninggal numprih bondo yak dimuna mongko padha Adam niku maknane ora ana, padha ora ana kabeh, tegese ora numprih, ora oleh bondo. Wa yaftaqiruna. Yaftaqir fakara, biasane maknane ngarep-ngarep. Wa yaftaqiruna mongko padha fakir kabeh. Nggih, fakir. kila den ngendikake lahu maring dawuh kaanaka kaya-kaya sak temene sira iku latajidu ora nemu sira ma'adzalika sartane mengkunu mengkono kang tinutur Aladi kul tahu wasa wa asa al tahu mingkaulika fananum najitu talib ila akhiri toliban <clears throat> Ma'adalika taliban ingkang numprih Makruman kang den aling-alingi Niki biasanya makruman iku haram kang den harumaken fakiron ingkang fakir watarikan lan ingkang ninggal numprih farigon ingkang kosong tegese nganggur marzukon tur kang den paringi rezeki gonian ingkang sugih bala Iya. Lek basa anu niku nggih. In hadza ora In hadza In apa in? In hadza ora ana utawi iki iku huwa ya utawi hadha ilmu al-aksaru ake akehi tidak lama supaya warus siro anna hadha sak iki iku huwa ya utawi hadha iku takdirul azizi kuasane zat kang mulya al alimi kang mudaneni watat birul maliki lan pangitik e ratu al hakimi kang wicaksana wan sada lan wis nembangake nasidah ansyada wis nembangake sapa Abu Bakrin Syekh Abu Bakar Muhammad bin Sabikin asma Muhammad bin Sabik Al-Waidu Al-Waid Asokoli kang bangsa Sokoli Bisyami ono sam Rohimahu muga-muga melasi ing Syekh Muhammad bin Sabik Sopo Allahu Gusti Allah Ditembangane kam pirang-pirang min qawiyyin sangking kang kuat qawiyyin ya kang kuat fitaqallubihi ing dalem mulak malike qawi niku taqallubi niku mulak malik tegese tarot dudihi mider-mider mider-midere kowi mider, muhazabir ro'i kang bersih toharoh niku maknani muhazab muhazab niku maknani mutohar jadi kang suci pandangani anhu sangking kowi yaiku arizku rizeki almunharifu kang buyar almun munharifu kang buyar almun sorif dan ngriki harif dimaknani sorif, tegese den buyarake atau den tasarupake Wakam lan pirang-pirang doifin wong kang apes Doifin yo kang apes fitakolubi kolubi ing dalem Mulak mali e doif Ka'anahu koyo-koyo setuhuni doif Iku min kholijil bakhri Lek kholij ini ku biasanya maknanya dukul Melebu Tapi ini kira kanggi bakhri Sangking tengah-tengah segoro niku sat dari satul bahri. ai satul bahri. tegese tengah-tengah segoro ya getarifu nyawuk sopo doif jadi nyawuk ngerti nyawuk betul nyawuk nyiduk nggih okay. nang tangan nyawuk eh anu niku ya getarifu nyaduk nyabuk ana sing makna huruful jannah niku hurufatul jannah niku maknane gedung tingkat ning surga <laughs> niku maknane huruf nggih dadi macem-macem. hadza utawi iki ku dalilun kang nuduhake ala anal ilaha ing atase sak temene pangeran iku lahu tetep keduwe pangeran fil khalqi ing dalem makhluk iku sirrun rahasia khafiyun kang bangsa samar laisa kang ora ana iku yang kasifu kebuka apa rahasia ini apabila kita ditanya Pak ingkila fananu najitu tolibina yajidunal arzako wal amwal jadi kita menemukan banyak orang itu yang sergep ya tolibin mencari rezeki ya maka kebanyakan kita temu apa itu mereka kita temukan itu yajiduna alzak mereka menemukan rezeki karena nyambut gawe nyambut gawe sregep. Ini kan yang disebut dengan tenaji itu atau libin. Jadi orang mereka yang mencari rezeki dengan segen, sepenuh hati mulai pagi sampai sore bahkan kadang-kadang sampai ngelembur-ngelembur ya kan Nah, ini kebanyakan mereka itu ya jidul arzak, mereka menemukan rezeki. Ya ini nemu, ini ini ku lek anu maksa sampai ngongso nggih apa istilahnya karo awan karo pengi oleh nyambut gawe wis digoleki memang jadi mencari rezeki rezeki ya jitul arzak maka di mereka ini menemukan banyak rezeki wal amwal dan juga harta ini kebanyakan mereka watarikina ya timun, tapi kalau orang yang nganggur ketekul nggak mau kerja nggak mau mencari harta Akhirnya kita mengatakan ya dimun, mereka itu nggak mendapatkan apa-apa. Ya wis kosong. Plong Jadi orang golek kok. Ya. Nah. Wa yaftakiruna mereka ya juga fakir. Nah ini, itu bagaimana pendapat ini? Ini yang ditanyakan. Jadi kebanyakan orang itu kalau mencari mereka itu menemukan rezeki, menemukan harta. Kalau mereka itu nggak mau usaha maka mereka itu nggak mendapatkan apa apa apa bahkan mereka itu fakir lah ini dijawab ilalah dikatakan keanaka la tajidu ma'adhalika toliban makhruman fakiron watar ah, lagi jadi keanaka lata jitu kayak-kayak kamu itu nggak menemukan ma'adhalika yang demikian itu toliban makhruman. jadi orang yang mencari harta itu makhruman tidak ada penghalang kayak kayak kan gitu wong sing golek serwegep mongko dee bakal ha hasil oba-oba moro dee ma bisa mbadok kan <laughs> wontenan iku nggih mboten nah kaya-kaya oh, gak ono lah apa itu kaya-kaya olah oh, tadi itu madalika toliban makhruman orang yang mencari itu nggak ada penghalang wis pokoknya aja nih wong golek ya mesti oleh ngono kan itu koyok koyok gitu ah, makruman fakiron jadi dia tidak dihalang-halangi dan juga tidak fakir ya kan tidak ketemukan kita fakir ya watarikan farigon kalau orang yang meninggalkan maka dia itu kosong jadi jadi menyelesaikan menyempurnakan farigon marzukon gonian. Jadi kayak kita temu dia nggak dapat dari rezeki tidak bisa sugih kaya. Bala katanya. Iya. In hadza huwa al aksaru itu kebanyakan memang. Iya kan? Kebanyakan. Tidak lama anak hadza huwa takdirul aziz. Tapi perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya itu adalah takdir daripada Al Azizil Alim, yaitu zat ya Allah yang maha mulia dan maha mengetahui watat birul malikil hakim dan itulah apa itu eh, lek boso Jawa pengitik-ngitik tadbirul tadbir itu maknanya ngitik-ngitik lek boso Jawa lah lek eh, bahasa Indonesia nih takbirul maliki itu adalah apa itu eh, sudah ditentukan oleh ratu atau al Allah sudah di bisa dikendaki itu al hakim juga bijaksana nah, jadi genggil nanti kapan wis, wis masalah urusan rezeki niku urusannya gusti Gusti Allah mboten urusannya sinten-sinten masalah nangka buanting tulang rino wengi lek wayahe wayahe gak disumpel karo Gusti Allah ya disumpel gak iso oleh rezeki. Masalah rezeki urusannya Gusti Gusti Allah. kau nak pinteri uang Makanya ojo waduh wongku hebat, enggak ono iku hebat iku. Bab niku wis anjene tadbir, tadbir itu dirawat oleh Allah memang. Dirawat oleh Allah bahwa orang itu dapat rezeki. Makanya ini ini ada, keterangan hmm, apa itu nyanyian dari Abu Bakar Syekh Muhammad bin Sabik kam min kawiyin kawiyin fita kolubi muhadzabi ro'yi anhu arrizeku munharif. <laughs> Jadi banyak loh dari orang-orang yang kuat ya kekuatannya dia sampai apa itu mencari har, har, harta itu takolub istilahnya terbalak-balik ya tarodut sampai apa itu dia itu eh, nggak uh, ada henti-hentinya terus miterai ke sana kemari ke sana kemari itu namanya takolub ya. juga menghadapi roi dia itu apa itu cerdas menghadapi roi itu cerdas karena muhazab itu bersih roi itu pandangannya terkesi cerdas wongi wis deku iku mangko usahane terus-terusan terus dek juga cerdas uh, anhu ya Arizku munharif. Bahkan rezekinya itu hilang. Munharif. Rezekinya ini nggak didapat malan. Padahal dia pewinter, Karena sih wong pinter, pewinter nggak nggak anu. Wis gak nyacat lah pewinter dia Dek iku mangko lek usaha wis banting tulang ngalor ngidul ngetan ngulon lho. Banyak lo model kaya ngene tindian diandalno no wong angonge jadi yo ya pinter menghadapi mun anu tapi gak ono deh, aja nih tapi ternyata arizeku munharif rezekinya itu sirna menghilang buyar itu loh jadi mek tuas kesel mboten ya tuas kesel <laughs> kenyataan nih banyak orang kuat wonge kuat cerdas mau oleh usaha wis ngalor ngitul wis kan wis tapi kenyataannya dua kang malah utangi ngembu gimana? Lu kok ada loh model kaya ngoten bu padahal wong pinter dua kang bondo pirang-pirang Wah kek model kaya ngoten main kalau ono pinter ono uang wong niku dibuandani pira-pira ya entek ae rusak ini ku modeling ngono wa kam doifin banyak orang yang lemah doif fika fita kolubi yaitu lemah di dalam usahanya jadi oleh mider-mider itu mangko lho gak pinter. Mek koyo ala adung, nomor <laughs> model doif. Doifin vita kolbi iya, yo lemah lek man dukun makan kawin vita kolib. Jadi mangko yo ya kuat di dalam dek mangko oleh usaha. Ini ini sor doif vita kolb. Jadi lemah di dalam dia usaha. Ka'anau fi kholijil bahri. Maka dia itu lemah-lemah oh, tapi dia ikut mang koyok on dengan ini tengah-tengah segoro ngono lho Jadi satul satul bahri koyok kaya di tengah-tengah sego segoro. Lah apa? Dunia ini kali nyawuk karo nyedok nyedok padahal yo pin. Bodho kapale pin. Biyen nih loh. Sungguh loh ini saya contohkan ini sejarah. Koperasi Pujon SAE dulu itu didirikan oleh pendiri itu mendap mendip mendip. Kak iso apa gue jenenge? Kak gak iso berkembang. Biyen niku ngoten koperasi niki. Begitu dicekel kali Pak Kalam lah niki. Nggih mboten wong pucen kan roh kabeh nggih. Dadi rame niki koperasi niku di Pak Kalam niku singen. Lho, Pak Kalam niku lulusan apa? Sarjana apa SD? SD. Kate wong duwe saka kono lho, wong iki jenenge jurang kate buntu pisan. lolae jurangi gak buntu ngono jurangi buntu pisan lho Pak Kalami wong SD gak tutuk jarene mboten tutuk SD niku mau cerita cerita wong kula ngrungokno critane Pak Kalam tasik urip niku dek ini SD gak tutuk lho ngono niku lho kok iso napa namine hubungan nang gene Nestle hubungan sampai anu saengko napa namine koperasi niku iso maju pesat lah kene apa balik saat niki dicekel wong pinter-pinter sarjana ini mboten kenyataan nih saat niki niki ya tambah mendap mendip meneh ini banyak dikorupsi, korupsi oke lho tenan ini ulang mboten mboten ini ku contoh <laughs> mboten lho lalu didelok kan pakalam kan apes ini mboten doif lalu didelok lagi kan Tapi niku kaya koyokan di tengah-tengah segoro ya kalau nyedok ae. Makane bab masalah harta benda itu bukan kok karena pintar seseorang bukan. Nggih kan? Bukan kok cerdase beninge otake bukan. Wong kadang-kadang wong iku mangko pinter sarjana apa jenenge ekonom. <laughs> Tapi kenyataan ya wae sarjana ekonom sing nganggur. Kenapa dia nggak bisa menciptakan lapangan kerja isine meng? jadi buruh nggih badan Lah tuh aduh sampean aku itu sarjana tapi bisa dari juragan. Nggih badan Nggih Mas Ir. Lu <laughs> ngono lu kadang-kadang makanya bab urusan rezeki nggak mesti. Kemarin itu saya khutbah di ini di Pujon, itu saya katakan bahwa kadang-kadang itu orang-orang itu dengan seragamnya, nggih, dengan seragamnya kemeluwinti, nggih mboten? gak o polisi, gak o tentara, gak o guru, gimana? Gak o penjabat-penjabat itu, sepatu neng gawilap, maring uno terus setrononi licin, anu lek mandang ambe uang liane, uang singkap kebutuh kelompok ya atau uang sing biasa rakyat biasa ini memijinkan mata, gimana? Kemelindi, gimana? Ayo wis ngaku wong wedi ya sampean. Wong ngaku e kul damel khutbah ora wedi kok. <laughs> kemlinti kabeh niku padahal asli niku masalah urusan pekerjaan aja digawa nang tengah-tengah masyarakat paham ah sampean urusan kerja urusanmu dhewe kon polisi polisimu dhewe kon tentara tentaramu dhewe kon guru gurumu dhewe kon dokter ya doktermu dhewe nggih mboten lah aja digawa ndek ngene masa masyarakat. Lah nah, masyarakat niki guyu po isine masyarakat itu macam-macam bener mboten saling hormat menghor iki lo ajaran Islam ngono lo inna akromakum inda wahi'at. jadi saat temennya mulia-muliamu bukan terletak tenggene pakaian seragammu Mungkin lu paham lagi. Jadi mulia-muliane kita niku ketakwaane. Lah senajan awak iki mangko dudu pegawe enggak duwe seragam, wong biasa, tapi lek e anjane iku takwa Allah, ya iku lah wong sing mulya. Lah lek wong iku mulya ndek ngesane Gusti Allah, jelas wong iku mangko gak diragukan maleh, wong iku mulya ndek ngene hadapane sak liyane Gusti. termasuk nek ngarepe para manungsa, nek ngarepe para malaikat. Sebab apa? Wong takwa, gak tahu curang, gak tahu korupsi, gak tahu ngakali uang, Ngomongi selalu jujur, api. Api enggak mendek ngarepe manungsa. Hah? Lha oh sampean nilai uang di telok seragame, salah sampean. Sama nilai tiang sama delok donya nih, salah sampean. Sama nilai tiang sama delok dugi napa pangkat kedudukan nih salah mboten salah makanya awd ini bah iku mangko wongi model kaya kepri tapi nih wongi iku mangko takwa iki lo wong sing api nih ngersani wong di ngersani Allah otomatis di celak saliani Allah jelas tambah api kan no tapi enggak <laughs> kadang-kadang kemelinti nih ketemu nih gue Nah, cita sauf nggak ini ki, rotok dipetili sing sombong-sombong nih gue lo, nggak, <laughs> benar. Zaman buatan sombong. <laughs> la yadkhulal jannah sekali-kali enggak akan masuk surga. Man fikolbi siapa yang di dalam hatinya itu miskola darotin mingki berin. Jadi ada seberat biji sawi di dalam hatinya itu kebir. Apa kebir? Som sombong. Mengenai aja sampai sombong-sombong. dunia dunyamu dewe, pangkat-pangkatmu dewe, seragam-seragammu dewe. aja oh, mbok gawa nek tengah-tengah masa pangkat lek kon gak kepengin digethingi masa biyen iku enten tangga kula nggih tangga kula niku singen dadi anu napa kapolsek pujon nggih mari ngono wonge mati niku lho gak ana sing nglawat sampai Pak RT niku lho napa namine nyeluki tangga-tangga kongkon nglawat mikul. Masyaallah. Niku gara-gara ni modele ngoten niku. Jaman biyen lak gobleg anjene. Nggih ya. Dadi dume poangkat lempe <laughs> tanggane kemlin, kemlin akhire mati kan sing. Nah niki, ayo le mung sugih mati kan sing nglawat susah apa ora? Apa dibudal budal dhewe katene? Ora iso. Ngono lho. Beneran niki. Ah, niku. Tadi mangkan ini kau anu kadang-kadang dipandang iku wong lemah tapi golek golek duit pawuin tererah meram sarjana yo kudu enggak ah. kak tamatan S SD dikak tutuk kadang-kadang perkara dunia datang iso oke okay. enggak wong sing seru agama licin es es jejer-jejer ngoten niku tambah kadang-kadang niku mangko geblek nggih mboten lha nek kene iki lho kamin kawiyen kawiyen vita kalubi ya rene pirang-pirang wong sing kuat kuat di dalam usaha ni wah bondone akeh dan bondone akeh muhadabi ra'i dek iku mangko cerdas bersih pandangane lak cerdas ani wah kira-kira iki ndolek kesempatan golek kesempatan golek dunia ini wah ketok welo-welo <laughs> model tapi gak ero iku mangko aris harif rezeki ini malah hilang kabrum ngono lho nah wakam doifin banyak orang yang lemah doifin vita kolub bahkan dia itu nggak pandai untuk berusaha tapi karena fi kholi bahri kayak kayak dia di tengah-tengah di tengah-tengah lautan gambari lautan kan dunya. maka dia itu ya getarif karinya itu aing ini dunya ini karin jo maka ini gini ku ono istilah uang lek di datik no wong suki gak pantas malik kali tonggone di teluk mbak bejo no lu nih jenenge mas yanis dokter rosokan besok aja dengan lu <laughs> ini sani suki lu dia angin Padahal ngeriki ini kok njojok dan kok ngeriak kulo ngeriki. Betul bondol, betul duit modal niku telung juta nih di betul tenggen kulo kayak nyowok. <laughs> Saya itu nih hak demi Allah kayak nyowok. Nama ini Mas Jani Sosokan nih. Lho sak niki niku iso duwe truk, iso duwe motor api, omahe api, iso tuku omah balak-balik, tuku tanah balak-balik sampe ombo. Lho ngoten lho. Malah kali tanggane diceluk nopo ning Mas Janis niku. boten diceluk Mas Jani, diceluk napa? Mbak Bejo. <laughs> Dadi wonge bejo, dadi gyeblek tapi iso sugih. <laughs> Niku <coughs> enten ngoten. Hada dalilun anal ilaha lahu fil khalqi. Jadi perlu inilah yang menunjukkan ana hada an ala ana ilah sesungguh eh, sesungguhnya Tuhan itu lahu fil khalqi sirun dia itu memiliki rahasia di dalam makhluk. Jadi makhluk ini urusan ini urusan Gusti, rahasia ini Gusti Allah bahkan sirun kofiyun Rahasia teramat rahasia. Mono sirun wis rahasia, kofiyun yo ya rahasia meneh kok. Iku rahasia teramat rahasia. Rahasia laisa yang kasih dan itu tidak bisa dibuka oleh siapa siapa oleh siapapun rahasia Allah ini. Jadi rahasia ini Allah gak ono sing loh lho. Nek sing Yo karo. Mane kita sampai saya apa itu saya bikin satu khutbah. Jadi kita ini adalah berada di genggaman kudrat irodat al Allah. Allah ini berkuasa oh, apa itu membuat orang yang bukan siapa-siapa kemudian dipertuan dan sebaliknya orang yang dipertuan akhirnya dijatuh tersungkur tidak ada tepuk tangan penyambutan akeh mboten banyak orang yang tadinya itu fakir, miskin, mangan gak iso, tapi ke akhir kali Allah niki dipun jadikan dados tiang sing kaya raya kaya raya. Sebaliknya eh, semuanya uga kata tiang sing kaya raya akhirnya tersungkur jadi orang sing melarat mangan gak entos. Ngoten teniku Niku garang banyak model ngono iku terserah Gusti. Ya Allah. Jadi kok ojo kok kuat lele uang jadi kalau orang itu memiliki eteko jabariyah ngerti eteko jabariyah itu orang yang serba ngaku-ngaku wah dia kewaya raya wah sombong abawas takbaro congkak dan sombong akhirnya bilang sama teman hei aku ngini ki sebabnya opo sebabnya aku seragam ini sebabnya aku pinter ini ngono sih nah ini kula etekot jabari ya semuanya itu di anu pada dirinya. Makanya nun sewu awak dewi singen niku kan yo kado opo opo lahir lo nggak gue benang kok sak sak helai lo nggak gue mudah beletet bora kira-kira. Oh no singkat benang. Hah? Mudah beletet awak dewi Lah marung awak dewi son duwin duwin ini kilo. Gimana? Lah termasuk awak dewi syukur alhamdu, Tapi ini kilingo ojo som. sombong mangkal ngeten ning ngeten nggih hah iki dielingno sampean ben slamet ngono lho nggih mboten lah sampean gak ngaji ngene kira-kira ya <laughs> lali ya mana dengan ada nih ngaji niki malah sama niku malah iling ngono nggih ya nah niki fa in kulta ah fa in lamun ngucap sira hal tadkhulu ana ta mlebu sira al Albadiyata apa badia? Albadiyata niku maknane padha kali koryah. Napa koryah? De deso. Bila jatin kelawan tanpa sangu. Fa'la mongko warwa sira annahu setuwene kelakuan ingka nalamun ana iku laka kedue sira o eh ingka nalamun ana laka iku laka kedue sira apa dari dadi isi mekana kuwatu kolbin kekuatane ati bilahi kelawan Allah taala wiswasikoti lan kumandel al balighati niki baligo biasanya kang nyampe kang teko tapi niki manane kamilah al balighati kang sampurno biwak dilahi kelawan janjini Allah fadkhul mongko melbu si sira wa illa namun ora fakun niki ilam boten maknane kejaba tapi maknane lamun wa illa namun ora in karo la jadi lamun ra Fakun mongko ono siro iku mal awami sartani wong awam, wong awam wong umum, wong umum wong biasa niki lho. bila ikihim kelawan pira-pira gumantunge kabeh lan pira-pira gumantunge ka kabeh Walakot sami tulan yakti teman-teman krumu sopo ingsun al imama ing imam Aba Ma'ali Seh Aba Ma'ali Rohimahu muka-muka melasi ing Seh eng Abal Mu'a Seh Abal Mu'a Ma'ali Sopo Allah Gusti Allah Yakulu dawu sopo Seh Abal Ma'ali Innaman sak temene wong jaro kang lumaku sopo wong niku maknane jaro iku lumaku jaro lamaku ma Allah Allah taala ala adati nasi ing atase kebiasaane menungso jaro mongko lumaku sapa Allah Allah ma usartani wong alama ing atase barang huwa utawi ma iku adatun nasi adate menungso fi kifayatil mu'nati ing dalem kifayai biaya kecukupan biaya kifayah kafah muknah biaya wahada utaiki kualamun kalam hasanun kang bagus dan kelawan temen wafihilan lan ingkuten dalam dawu fawa idul jamatun piro-piro faedah jamatun kang agung kang akeh liman kedui wong tak amalah kang angen-angen sopo wong ing fawaid. Apabila kita berkata diucap ya pak ingkulta mama kita dikatakan hal tadkhul badia bila apakah kamu berani masuk desa tanpa tanpa bekal ono wong merantau umpama merantau nggawa klambi kambi tok is gak nggawa apa-apa. Teko umpama wong Sumatera mrene atau wong kene nang Sumatera wis budal nang Sumatera wis sembuh apa jaringku ndek kono ngono. Ibala bilaza bilazadin wis tanpa bekal. Nah, ini banyak lho orang model ngono. Kula sing ngene teng riki niku mboten beto napa-napa, mek beto koper-koper tok jarene ngono. Niku kata aku kula diceritani. Nggih. Ana wong meran, Anu, kecuali wong pribumi wis apal tapi niki wong merantau bukan orang asli penduduk desa tapi dia ke, ke desa itu dia nggak berbekal sama sekali maka fa'lam ketahuilah anau ingkana laka kuatu kolpin billah nah niki maka ketahuilah sesungguhnya apabila kamu itu hatimu kuat kepada Allah wasikotil baligo dan kepercayaanmu ini memang betul-betul sempurna dengan janji Allah fadhul maka masuklah kamu desa tanpa bekal wis pokoknya bekali bekal percaya nang Allah atine wis kuat nemen nang Allah niku budalo yo lo. lho wis wong sing ngingoni sapa Gusti Allah Allah. Pokoke nggih niku lho. Wong niku ora kenek lum lumuh. Kadang-kadang awake niku lho, kata lho nek pujon niku wong sukses tapi duduk wong pujon. Kuata, bahkan wong pujone niku jalan di tempat. Lu modele kuata. Teman tingali. Kula niku boten kula tunjukaken niku nggih. Jenenge Pak Slamet niki pengusaha sukses termasuk nek termasuk nek desa gak sukses ya Pak Slamet. Niku wong ndi? Di wong Trenggalek. Biyen niku mriki ten Trenggalek niku mboten nggawa apa-apa nggih mboten sinten-sinten. Dheke nyewa omah gak gak duwe omah teh. Dodol nek ngarepe Pak Sadri sampai Pak Sadri lu hancur lebur donyane Pak Sadri. Pak Slamet niku saged cukup. Masalahe nopo? Biyen dodol ungkal, dodol arit niku ndek ngembeber gelangsi saeling kula niku. Oh, sukses ngoten niku. Nggih mboten? Lho, niku percaya nang Gusti Allah, ngono yakin. Padahal sing digawe iku ndawa anak, nggawa bo, bojo. Mbo sing dipangan apa lho ngono. Dodol ungkal apa temangan ungkal? <laughs> Ngono modele. Nggih sampean. Wong dura-dura ketemasuk mak guna bareng niku. Teng ngriki niku lho nggawa apa? Wong dhek niku digawa kali Wak Kajijaini. Wak Kajijaini dodol jemblem. ngewangi marut pogong dek wakati jaini akhirnya iso oleh bayaran niku kumbo dipangan yang boyo opo akhirnya dia iso dodol rokok di pinggir rembong lo dodol rokok di ini surungan niku lho iso tuku dek masing di sendeni omak gue dia iso dituku lo ini lho lo duro niku nih tenggeri kiri sukses lo niki banyak makanya niku Ngeten niki aja anu aja wedi-wedi jare ingkana laka kuatul kopi bila apabila kamu itu punya kekuatan hati kepada Allah, bahkan kamu percaya dengan sempurna dengan janji Allah, bahkan manusia ini nggak ada yang tidak akan dikasih rezeki Allah nggak ano, menurut. Maka fatukul masuklah <laughs> jadi ini tenggeriku. Tapi wa'ilah, apabila kamu tidak percaya, tidak punya kekuatan hati, maka fakun ma'al awam bi ala ini. Maka kamu jadilah seperti orang-orang biasaan. Menurut. Ya apa orang biasa ya iku mangko kapan mlebu desa ya kudu ana bekal ya ana sangune. Ngono. Kira-kira zaman sampean lah gak wani sih sampean. Umpama pindah hijrah nang Jakarta ngono kanggo duit, dhuwit babar blas. Lu gak wani dah. Lu umpama nang kene Sumatera ya mesti dodolan ndek kene digawa ndek kono tuku Tegal ngono. Tapi lah gak wani ya, moro budalan Sumatera moro gak nggo apa-apa tinggal ndek kono kan gak mungkin. Nah, niki makanya niku lek kan gak iso kaya ngono percaya nang Gusti Allah. Ya, iki kun jadilah kamu seperti orang kebiasaan. Yaitu kamu harus berbekal ya apa ae ngono lho, kebiasaan niku. Iku lah anjane awake kan duwe keyakinan. Kadang-kadang niki mek sebuah keyakinan kok. Nggih mboten? Nggih. Sampean kali kulo kulo nggak ada keyakinan kuat. Sampean mboten nak gak wani kaya kulo. Pendino bebetah. Nah, nggih mboten? kate nggih ngoten niku ngingoni santri nggih mboten yo kula anteng tangga amal kula nggih amal tangga buwu kula nggih buwu padahal kula nggih nganggur kedekur sampean takon mas kula mas budi ni <laughs> lah nganggur nggih mas nggih <laughs> nggih kula nggih mboten marat-marat nemen kok nggih ah. motor ya duwe nggih ah. apa-apa fasilitas ten pondok niki nggih lengkap <laughs> nggih mboten kula mboten sompong niki niki Fama bini mati robika Fahad Fahadi cerita non ini sebab penuh keterangan sama aja nih kak cekak wanto ae ya <laughs> bahkan ini saya Imam Abal Maali rohimahullah ini berkata Ina manjaroma Allah Ta'ala ala adatinas Sesungguhnya siapa saja yang jaroma Allah Dia apa itu berjalan bersama-sama Allah ala adatinas atas kebiasaan manusia maka jarallahu ma'ahu ala mahuwa adatun nas maka Allah juga ikut bersama-sama dia ngoten lho berjalan bersama-sama dia ala mahuwa adatun nas yaitu atas sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia fi kifayatil mu'nati di dalam kecukupan kebutuhannya ini jadi gusi Allah biasa lah aku umumnya menungso mana kalau ini sering kali anu sanjang dan jenengan wong hakikat aja kok nganggur kedekur sampean iso nganggur kedekur kaya wali kaya mabi monggo gak kula larang tapi lek sampean gak iso ya aja ngono lho lah bojone kok ya apa sampean kok nggih ya ah. terus anake ya apa lek sampean tiru-tiru kula lan iki dewa kula nek daya nyritano adike maru adike lho iya bi wong tau ketiku kok enak men yo tenang-tenang. Mar saiki tenang-tenang, anake loro bojone apa jeneng awake nganggur ya gak badok tenan akhire sing wedok buruh <laughs> malian akhire Masya Allah, ngene amali nyeng sarakno aku ngono. Nggih rene. <laughs> Adik kula mali sang swara malian saken mali nyambut <laughs> gawe buru-buru ya iya nopo. Nah, ngono mangkane iku. Kadang-kadang ni ojo ditiru, ya. Ah. Lah awake jeneng iso niru kula monggo, sapa sih mau niru gak oleh. Oleh ae. Tapi lek sampean iso, lah ngono lho, nggih. Ah. Lha gak iso ya aja ngono lho. Wancene wong niku makome dhewe. Ana istilah makom kasab, ana makom taj tajrid. Lah sing makom tajrid tiru makom kasab ya rusak. Makom kasab tiru makom tajrid ya gambar Nggih mboten. Beneran niku. Ayo, sampean tiru kula aman gambar Kula tiru sampean bejat. Nggih mboten? Bejat mboten? Bejat. gagak kula tiru tak selamat melok-melok nguli nyaingi ya selamat kalian. Nggih mboten. Lah rusak malian. Oh jadi teluk Pak Ustad, jadi teluk Pak Yai lah ngoten nang ya. <laughs> Ngopo iku? <laughs> Mali ngono. Jadi nggak oleh tiru-tiru. Nah niki. Sakit ditambi. Nah, inilah kalam Hasan Jidan ya. <laughs> Ini adalah apa itu dawuh yang bagus jidan dengan sungguh Nah, niki. Dan di situ ada faedah-faedah apa ah, itu yang besar liman ta'amalah bagi orang yang mau angen-angen. Nggih, bagi orang mau angen-angen. Makanya niki tujuane ngaji nggih ngeten niki ya awake cek iso nrimo ya awake cek ora sombong. Niki ngaji tasawuf ngono lho. Makanya uangku ditingkatno titik. Masa wong ngaji syariat ae. Nggih ya? Bener. Mulai syariat ada mana begitu ter ini lho tenang loh, syariat aku butuh butter, Sing Twitter ya sombong merah meram, sing sing suki ya sombong merah-merah, sing puangkat ya sombong merah meram, ini lek kak tersentuh tasa tasawuf. Hmm. Tapi nyata niki jarang sing niki, ngeten iki. uang dan ini meluko ayo ngaji masjid ndek masjid ini ya dipentungi wong. <laughs> iya bener mboten? Pun. Astagfirullah.